Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı akrep için aşk hayatında ben gerçekten evet. favori burçlardan biri derim Demet. Sen ne dersin? Evet, e, e akrepler için özellikle Satürn akrepte olduğu için biraz bir uzun süreli ilişkilerde e, önemli dönemeçler ve sınavlar yaşayabilirler ki bunları geçtiğimiz yılda yaşıyorlardı zaten. Bu yılda devam edecek. Bunun yanı sıra e, Jüpiter e, yılın ilk dönemi yine destekliyor. İlişkilerle ilgili, aşk hayatıyla ilgili Neptün'den de destek alıyorlar. tutulmalar yine Nisan sonu ve 6 Kasım haftasındaki tutulmalar da ee, akrep Onları çok burçları için evet yoğunlaştırıyor. akrep burçlarının ilişkileriyle ilgili e, yenilikler, yeni dönemler başlatabilir. Aslında bak bu 29 Nisan'da Boğa burcundaki yeni ay güneş Hı hı. tutulması yeni bir ilişkiyi 8 derece Boğa'da başlatırken 6 Kasım'da Boğa burcundaki dolunay Hı hı. ki bir e, güneş tutulması kadar güçlü bir dolunaydır bu. 14 derece boğada ciddi olarak akrep burçlarının yeni tanışmalarına evet. girmesine sebebiyet veriyor. Çünkü Jüpiter, Satürn, Neptün dediğimiz evet. büyük su evet. üçgeni içindeler. Evet. Bazıları da hayallerin aşkıyla karşılaşacak, bazıları da hayatlarında bir keyifli bir döngüye girecek. 30 Mayıs 24 Haziran arasında Boğa burcunda Venüs'ün hareket edilenmesi evet. Akrep burcunun fiziksel olarak daha fazlasıyla beğenileceği, hı hı. sosyal çevresindeki insanlar tarafından da daha fazlasıyla değer göreceği bir dönem ve döngüye sebebiyet veriyor. 1 Mart da ilginç. 1 Mart ve 18 Nisan yakınları da e, gökyüzünde yine su grubu üçgeni Jüpiter'in etkisiyle Vallahi akrepler için. Şu evet 1 Mart gerçekten çok önemli. Balık yengeç de 18 Nisan'da Venüs balık yengeçte. Evet. Tanışma demek, Tanışma, flört demek. evet. Yenilikler, ee, belki bir seyahatte, belki de sosyal faaliyette tanışma e, gündeme gelebilir. Ve bu tanışmaların sonucunda da gerçekten mutlu ilişkiler başlayabilir. Keyfini çıkar sevgiler. Hoşçakalın. Bye.